video thoughts of the day. Yes, first of all, uh, today uh, stavo pensando a, a that beautiful crostata con uh, le fragole, eh, with the strawberries that I ate yesterday. E questo perché mia madre, diciamo, l'ha preparata per il compleanno del, se non erro, 50, 52 eh, years of, the, uh, compleanno di due giorni fa <clears throat> della compagna giovane di mio zio separato appunto diciamo è stata una cosa che ho preparato in fretta appunto per lei poi appunto domenica pomeriggio è venuta insieme appunto a mio zio alla Ciapico e altri diciamo parenti hanno mangiato questa torta questa crostata io l'ho mangiata <laughs> ieri per la prima volta che era quasi finita come avete visto dalla, dal frammento video e comunque sì era l'ho trovata davvero deliziosa eh, eh, io e poi mia madre penso che farà anche la crostata di ciliegie di Twin Peaks non so appunto com'è la crostata di ciliegie perché l'ho massaggiata però ma sicuramente sarà buona però eh, cioè, <laughs> quello che si viene sempre raccontato su Twin Peaks eccetera quelli che l'hanno fatta però devo dire che questa crostata di fragole è davvero buona era davvero buona veramente deliziosa pure la consiglio per chi non l'avesse mai mangiata poi eh, oggi, today, here we go for eh, Donatello, David di Donatellos. Eh, sì, perché stasera dice Tonight there is the uh, ceremony of the David of the Donatello. Uh, Donatello's David and uh, confesso che non ho visto nessun film di quelli che <laughs> parteciperanno, ma così come non ho visto i film recenti di, in generale usciti negli ultimi anni proprio nel mondo, non solo in Italia, da Ovviamente ora non ne ho visti quasi nessuno, parlo degli ultimi 2-3 anni. Sono un po' arretrato, ma per motivi che non dipendono da me. Mm, certamente anche il canale, i canali hanno contribuito a questo fatto perché sono talmente impegnato, Il mio canale YouTube appunto nel giro dell'ultimo anno, soprattutto non vedo film da quasi un anno, se non era l'ultima volta sarà stato ad agosto 2020, cioè scusate, 2021, scorso agosto, eh, così come non leggo un libro da, dalla fine di agosto 2020, ma queste cose qua già le ho dette in altre occasioni ma comunque speriamo che eh, vinca insomma ottengano i premi gli attori migliori e che posso augurarmi visto che non ho visto i film comunque gli attori migliori, musicisti migliori, compositori migliori, registi migliori eccetera eccetera però comunque se riesco la vedrò almeno la cerimonia vedremo uh, e poi sì pensavo ai pezzi successivi da tastiera da caricare uh, ieri ho detto che eh, avrei continuato con il mio tributo a Johann Sebastian Bach per i suoi 337 anni, cioè ripeto, l'ennesima volta li avrebbe compiuti lo scorso 31 <laughs> marzo se fosse stato ancora vivo, in ogni caso questo mio tributo, il pezzo successivo dovrebbe essere il quarto pezzo se non erro, o il quinto, comunque poi appunto però in realtà eh, mi è venuto all'improvviso poi giusto qualche ora fa il pensiero di condividere, ricondividere, anzi ricaricare per appunto qualche modifica all'audio un, uno dei miei pezzi che ho caricato l'anno scorso per il tributo all'Ars Fontrie per i suoi 50, 65 anni, quest'anno invece 66, lo scorso 30 aprile, e questo pezzo, uno dei migliori ho interpretato in quell'occasione secondo me, eh, ma tra l'altro anche uno dei più semplici del resto, cioè, comunque, tra virgolette, più semplici, però per me, eh, sì, prepararlo in pochi giorni fu uno dei più semplici, comunque si tratta di lascia, l'aria lascia Chiopeanga dal Rinaldo di Handel, questo bellissimo pezzo che, diciamo, si può dire, il tema principale in fondo del, soprattutto per l'iconica scena iniziale di Antichrist, film del 2009 appunto di Lars von Trier e sì, e se avete visto un preview, il preview appunto del pezzo come al solito video completo in descrizione per chi fosse interessato forse ricondivido anche nuovi pezzi uh, cioè altri pezzi da quel mio tributo che ho fatto l'anno scorso ma non lo so perché questo è proprio il migliore, um, veramente il migliore secondo me ho interpretato l'anno scorso senza molti tagli diciamo così, mentre gli altri vennero un po' male, secondo me forse solo i pezzi da Dogville o Stabat Madre e l'Overture vennero bene, però comunque ne approfitto di questa, di questa occasione, di questo pezzo ricaricato per invitare a rivedere questo mio tributo tastiera Lars von Trier appunto l'anno scorso, basato, diviso in tre parti, appunto la prima su Le eh, onde del destino e gli idioti rispettivamente il 96 e il 98, la seconda su Dogville e appunto Antichrist, e la terza su Melancolia 2011, Dogville Antichrist 2003-2009 e la terza su Melancolia 2011, Nymphomaniac 2013-2014, quindi quel tributo diviso appunto in tre video con due film ciascuno, contenente due film, pezzi da, relativi a due film eh, lo stesso video, però appunto in realtà comunque sono pezzi relativi a un periodo in cui ancora non avevo scoperto una serie di programmi per modificare, ad esempio l'audio e quindi eh, non si sentono veramente in maniera, avete bisogno per forza delle cuffie per sentirli bene e quindi comunque eh, però comunque fu un, un, tributo, un grande tributo che preparai per un senso di giustizia comunque invito a vederlo però appunto con le cuffie per chi fosse interessato a goderne al meglio i pezzi, esecuzioni, interpretazioni sì poi eh, ricordo che ieri ho caricato un video sia un video pensiero che appunto un video con tanti keyboard breves relativo proprio a questo compleanno, questo tributo di Lars Ponti Trier, ieri su questo canale qui, intendo il Neapolita Weather Report, e anche allo stesso tempo in realtà ricordo che il 30 aprile fu anche la, è anche l'anniversario della morte di Sergio Leone, e quest'anno 33, infatti in questo video preview di ieri ho inserito poi anche i previ che ho interpretato al mio tributo l'anno scorso a Sergio Leone, basato su praticamente tutti i suoi film western per un pugno di dollari, eh, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo, giù la testa, c'era una volta al West e c'era una volta in America. Potete vedere tutti questi breve sempre nel video caricato ieri e tutti, i video, tutti questi video diciamo nel, nella mia playlist eh, appunto Ennio Morricone sul canale principale tastiera, così come quelli Lars von Trier sono appunto nella playlist eh, dai film di Lars von Trier o Frontier come si dice meglio <laughs> comunque sì credo di aver detto tutto però ripeto eh, invito a vedere soprattutto se tutti e due tributi, insomma i pezzi per Lars von Trier e Sergio Leone, che non so se li ho interpretati bene, però comunque come al solito ci provai, ci, come dico sempre, io non sono <laughs> nessuno, ci provo solamente, appunto ci provo sempre. Comunque, eh, per quanto riguarda Lascia che io pianga, eh, appunto consiglio anche la versione del film Farinelli, che però non ho visto, però quella di Lars von Trier, il film Anticrist di Cecilia Bartoli, è forse una delle migliori versioni appunto non a caso Lars von Trier ha un gusto musicale veramente straordinario, un po' come quello di David Lynch, eh, però appunto eh, consiglio anche la versione di questo film di opera lirica Farinelli, che veramente questa scena fa veramente emozionare, consiglio il video, magari lo metto in descrizione appunto se qualcuno è interessato. Sì, per quanto riguarda la febbre comunque credo che ormai siamo proprio ai sgoccioli, già adesso mi sento davvero meglio, domani credo uh, eh, di, praticamente non averla proprio più, già adesso credo non ce l'ho quasi più, comunque bene così, alla fine è durata una settimana, sì, c'è ancora un po' questa voce nasale, come forse sentirete, uh, comunque sì, <laughs> ci vediamo domani, nel caso, cioè, uh, nel caso mi venisse qualche altra cosa in mente, come al solito aggiungo in descrizione, eh, grazie di again, a domani.